pun sampean kok dalu sore konsultasi bi Allah. Pada akhirnya Gusti kula namung urip jenengan. Sing paling penting ngiridani jenengan warido kamat mati. Rino krungu wong gedhe ngrasane iki biasa-biasa wae. Mulane Nabi dikhitopi kon sabar sawise kiamul lan mergo nyabari musuh sawise kiamul lan jauh lebih mudah ketimbang sing ora kiamul lan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran Jamila kue nak wis kiamul lel otomatis Muhammad kue iso sabar ngadepi wong sing macem ma ah. macem tapi kan agak kiamul lel uring-uringan tuh gak ngergani aku senangnya wong Jawa nak dihormati wong gak ngergani aku kiai ra dihormati kulon buatan nanti kepikiran dihormati tongkol nopo buatan buatan nanti plus umpama ngaji ini bubar kalau orang susah gue orang susah plus gue orang kepikiran berarti agak mulang agak mulang ibadah liane